Ah. Fornalha. Ah. Uh, ela me chama de daddy, yeah é. She wanna pop on my candies, oh, yeah She wanna fuck like a porn star Ela sabe eu sou gangsta ah. I'm the blood, got the drugs Yeah, she love, call me love Se 70 toma vale, se X9 é só na vale ah. Porque esse boy tá me olhando com cara feia? Por quê? Por quê? do Saara, tu cai no caixão de areia. No caixão de areia. Só pirata urbano, nós não passa o pano, nós completa o plano. Traficando bomba só lavando nota Ela olha e bota na minha cara chota Jogada de droga, ela sente torta Louquinha se molha, grita que é a tropa Fornalha a tropa, fornalha a tropa E nós tapeando, yeah, com dois pés na porta Fornalha a tropa, fornalha a tropa É nós tapeando, com os dois pés na porta E tô juntando as cargas, afronta a tropa é bala Mais de 40 ladrão aqui não falha Eu roubo como seu patrão, como a navalha Eu quero as contas pago um show que paga e não atrasa E não atrasa, é fogo contra fogo Mas eu sou fogo de palha e nós não para Raro igual azul arara, aranha rasta Caiu na teia de fumaça, só um tiro e pá já basta Família farta, é o que basta Quero o salário de um jogador do Barça Quem deve aqui é não passa, que atrasa Peneira, o jogo é farsa Fornalha o aço, aquece as gatas A gente gasta e presa fácil a gente gasta É a tropa, fornalha a tropa É nós tá com os dois pés na porta É a tropa, fornalha a tropa Com os dois pés na porta é a tropa, fornalha a tropa E nós tapiando tá yeah, com dois pés na porta Fornalha a tropa, fornalha a tropa e nós tapiando tá com dois pés na porta